Из тех разговоров, которые я провожу, мы просто разговариваем, я понимаю, что как бы львиная доля того, что случилось, это пропаганда. Российская пропаганда, и это телек. Большинство людей, которые говорят, что мы пошли из-за идеологических мотивов, это следствие российской пропаганды и российского телека. Вот эта вся телега о нацистах, да, о фашистах, что здесь там, не знаю, ковровые бомбардировки делает Украина. Это все следствие пропаганды. Ну, в принципе, остается все так, как было. То есть, То есть новости ничего не меняют, правильно? Если это просто информация, что творится в мире. Да, да. А если страна решила идти таким путем, то почему другая страна должна указывать ей, как ей идти? То есть... Это сейчас, э, давайте обозначим страны. Украина, если решила идти путем в Евросоюз, да. пожалуйста, если вам туда, пожалуйста, вам туда. И что мешать людям идти, куда они хотят? Идите туда, пройдет время, увидите результат. Все. То есть Россия не должна была указывать Украине, куда идти и что любая делать? Любая страна не должна, ни Америка не должна указывать, ни Россия. Украине, как ей жить и как, что ей строить. Украина решает сама? Украина? <coughs> Да. Этого я не знаю. Я не политик. Вы понимаете, вот это все как бы... Вот эта вещь, я не политик, да, я не политик, да, вы же жили в Украине, правда? Да. И живете в Украине. В Украине. Да, вы живете до сих пор. Я еще могу понять россиян, да, вот сегодня я вообще вошел там, а-, я сижу на интервью и, и, и спрашиваю, кто источник власти в, э, в России? Что мне ответил человек? Вот как вы думаете? Президент. А? Президент. Путин. Даже не президент, Путин. Человек мне сказал, источник власти в России Путин. А я сказал, у нас по-другому. Источник власти – народ. Народ, который избирает. Правильно. Народ плюс олигархический клан не исключайте этого, потому что олигархи еще решают много чего. Смотрите, давайте так сформулируем. И олигархи имеют вплыв по-русски. Влияние. Имеют влияние, Большое влияние да, на депутатские группы. Конечно. Да, это правда. Но этих депутатов так выбирают люди в том числе, правильно? Не олигархи. Они могут иметь перед этим влияние или после этого влияния, да? Никто этого не скрывает, да? Вот вы знали эти, что, например, э, финансируются депутаты с кармана олигархов. Совершенно верно. Об этом говорит телевидение украинское? Говорит. Журналисты говорят? Говорят. Цензура есть, вот когда был вопрос. Есть только военная сейчас, тобто цензуры нет в Украине. Ну дальше разговоров говорить. Стоп, стоп, пос, постойте, постойте. Это важные как бы этапы демократии, да, мы не можем. Мы сейчас проходим путь, когда, например, там Франция, это прошли 200 лет назад, да, но мы проходим его, да, мы с вами, как украинцы, мы его проходим, да, я хочу жить, как, например, в западноевропейской стране, но Россия не проходит этого. Там все застыло, там есть великий Путин. Все, это застой. Ну, застой. Который оперирует всей информацией. Все равно когда-нибудь закончится этот застой. Это же рано или поздно все заканчивается. Был застой в Украине, когда были все в Союзе. Да. Все, да. Украина пошла своим. Мы не можем изменить страну за 30 лет вот так. Это процесс это длин, долгие процессы. И причем Но я, я, например, ну, да, я, например, да, как гражданин этой страны, я сейчас говорю не как журналист, да, я очень тоже, то есть я, когда уезжал учиться, мне было там более 20 лет, сейчас мне там 42 будет в этом году, да. Я хотел, чтобы моя страна быстро изменилась, этого не случилось, но она изменяется. Она другая, чем была 20 лет назад. М? Она падает в пропасть, я считаю. Экономическую. И ничего не меняет. Не, ну мы, мы, мы сегодня говорили, да, вот все здесь экономисты, да, о внешнем долге все хотят говорить. Мне говорили э, это, я смотрел, самый низкий внешний долг это в, в Афганистана. И что это значит? Ничего. Понимаете, мы сейчас говорим о вещах, о которых ну, из вас никто не разбирается. И даже я глубоко не разбираюсь, потому что я не, экономи не экономист. Мы говорим о внешнем долге, о, в какую-то пропасть и так далее. В какую пропасть? Да, сейчас трудные времена, потому что напала Россия. А до, до этого чуть-чуть подравнялись? Чуть-чуть, да, если бы не вот это вот... Дайте я угадаю, за кого? За Виктора Януковича. Подравнялись, нет. А? Буквально год назад это даже мне, вот сидя я в СИЗО в Полтавском сидеть, вот просто охранники говорят, вот только-только мы начали немножко подравниваться, начали жить. Так же само ДНР, ЛНР, так званые республики, как называют их, тоже подравнялись, немного люди начали что-то откладывать какие-то деньги, какие-то накопления, какие-то пошли повышение зарплаты. Бац, вот эта война, кому она нужна была. Нормально. Так кто виноват в этом всем? Кто виноват? Вот, 22 ну, год. и не я. Мы не развязали между собой. Нет, я четко знаю, кто виноват. Россия. Я четко это знаю. Почему мы... Я просто не понимаю, почему это так трудно признать. Россия. Россия. У каждого свое мнение. А, ну кто? То есть, кто города рушил? Украинцы сами. Я просто не понимаю этого. Почему вы, как украинец, не хотите этого признать? Потому что вы возвратитесь на территорию неподконтрольную? А кто рушил? Ну, давайте не будем к 2014 году возвращаться. Мы не к 2014, мы говорим о 22 -м. Когда рушились города на Востоке? Опять. И, и весь Запад молчал. Они не признавали того, что на Востоке идет просто тупо бой. Знаете, вот что сейчас начинает понимать Запад? Вот что сейчас начинает понимать Запад? Что Россию нужно было останавливать еще в Грузии и в других странах, куда она заходила. Почему этого не сделали? А я этого не знаю. Я тоже не знаю. Я не знаю этого. Я этого Теперь не знаю. Что маем, то маем. Да, Там, да. Вот, вот такой... Только сейчас Запад понял, что эту страну нужно останавливать. И мы с вами, как народ, я как украинец и мой народ платит высокую цену за это все. Это очень высокая. Это очень высокая цена. Даже смерть одного человека – это очень высокая цена. За, вообще не важно за что, чтобы люди погибали. А их сейчас... Я сейчас не об этом, даже, даже, даже, даже дискуссия. Я говорю о а имеет это ли все какой-то смысл, или мы можем делать какие более глуб, глубже разговоры? Можем говорить о коррупции в России, я мож, могу что-то искать, не знаю. Что вас интересует? Меня ни коррупция в России не интересует, ничего меня в России не интересует. А? Мне в России, что? В России абсолютно никакие вопросы не интересуют, а? потому что я живу не в России. Министерства обороны вообще. У, к, э, Украина? Ну, нет, вы же будете на Да, да, мы это будем. посмотрел, кстати, наше интервью с вами. Да, да, смотрела? Да. Что говорила? Худела близ. Немного есть, да. немного, я 192 килограмм приехал. 192? 92. 90, да не, на интервью все нормально было. Да, мы будем выкладывать, что? Да, так вот, что это, как Министерство обороны вообще смотрит на эту проблему, то что здесь люди, их войны, которые пошли за них, да, судя по вашим словам пропаганде, да, как ну, ну, как бы, как... Российское Министерство обороны. Российское Министерство обороны, да. Как, куда вы смотрите, какие вообще попытки предпринимают, не предпринимают у нас из плена и возвращение ваших солдат, как бы, раз на раз даже хотя бы, да, как вы говорите. То есть вы как бы обращаетесь к, Конечно, Росси... да, да. к, Российскому Мне министерству интересно, да, я не получу этого ответа, естественно, кто я такой, чтобы получить ответ, ну, контракт. Почему вы морпех, который ну, пошел воевать за эту страну? Ну, понятно. Ну, я не знаю, почему вы пошли, потому что я до сих пор не понимаю, за что воюют россияне. Не, ну, своя специфика. Ну, я <laughs> понимаю, да. Нет, просто мне интересно, что, о чем они думают там сидят. Тут люди сидят, военные, кадровые, военные остались. То есть не осталось там уже особо, особо мобов, там вот этих добровольцев, никого не осталось. Остались в основном кадры военные с наших вот этапов, грубо говоря. Профессиональные военные, то есть они что-то знают, что-то умеют. Россия как бы нас просто забила. Просто Мы забила. говорим так, как есть. Большой и могучий. Так, точно. <laughs> Да. То есть, мне вот просто интересно, я не получу ответа на этот вопрос. Никогда, потому что, ну, Россия. Ну вот вы ставите вопрос, да, вот я еще раз, а я его всегда я, буду... Чтобы хотя бы они людям нашим, нашим семьям объяснили, почему я, вот, например, муж, отец, да, сын, сижу здесь, сидят другие отцы, мужья, сыны. сказать, сыновья. Да, то есть, ну, как бы все в курсе просто внутри, там, чтобы людей посмотрел. Почему мы здесь сидим и почему у нас даже никаких попыток не предпринимается вытащить отсюда? То есть буквально каждый обмен летят алкаши, <laughs> грубо говоря, ну я буду прямо уже говорить, да? Угу. Летят там алкаши, бомжи, ЧВКшники, эти зэки непонятные, то есть вообще непонятный контингент. А мы как военные профессионалы, ну у нас есть там тягость или свободы свободным там всякие должны перевозмогать. Но я понимаю, это, ну как это работает, почему это так случается, мне вот интересно. Пускай они мне отвечают, а хотя бы нашим родным, ну близким, родным, народу нашему. Правильно? Ну, вот АИ... А, а вы не хотите услышать от Министерства обороны, что вы вообще здесь делали и почему пошли воевать? Ну, я так как добровольец поехал, поехал воевать. Ну, что, ну, началась специальная мы, военная операция мы, и поехал воевать. Мы с вами это обсуждать. Мы с вами, ну, я понимаю, что, ну, как бы доброволец – это доброволец, да. Но с другой стороны… А, ну, вообще суть всего. Да, суть конечно, всего, да, бы суть неплохо, всего. Довольно-таки неплохо. Что, чтобы Министерство обороны э, своим… Российской Федерации. Российской Федерации, да, объяснило вообще суть этого да, всего. Потому что там было, ну, грубо говоря, такой массив информации влит, что там я даже уже сам запутался, за что и почему, кто кого. Ну, вот я смотрю, чисто я же объяснил тоже, стратегический интерес. А то есть само пребывание тоже непонятно. Российских военных в Украине? Ну, ну вообще, начало. Ну, сейчас говорят о наступлении. Вот что вы думаете об этом, да? Очень, как бы... Очень... Не, ну мы же с вами говорили, помните, в начале ноября, да, вы, второй да. раз мы с вами встречались. Я помню, он сказал, погодите месяца два-три, да, и бахнут возьмут. И ваши отойдут, или наши как-то это там будут тут трупами закидывать. Я же вам говорю об этом. Да. Тогда еще не было ЧВКшников такого количества. Вы мне что сказали? Не будет этого. Закидали трупами Бахмут, закидали трупами Солидар. Правильно? Российским военным. Российскими военными, российскими ЧВКшниками, зэками, алкашами, неважно. Закидали, закидали. Я же вам это говорю три месяца назад или четыре. Ну, это же вы понимаете. Со это, стороны точки. Это, это дико. Ну, так дико. Нет, а мы же с вами, у нас же спорта возник. Да. Я же вам сказал, вот что и случилось в данный момент. То есть, я военный, я не провидец, не пророк там, или как там. Ну, вы просто знаете свою армию. Я просто представляю, как человек военный, примерно туда-сюда. Вот. Вы тоже спрашиваете информацию. Какая информация? Вот дальнобойные ракеты поставят. Угу. Завтра российская да, передать. армия. Угу и сразу Луганск и Донецк всплывают. То есть э, российская армия сделает склады возле моего дома, в Донецке, в Луганске. И эти дальнобойные ракеты полетят туда. И кто даст гарантию, что мои родные, мои близкие, любимые люди не пострадают, что их просто не убьют. Опять же, это что? Тогда украинцы будут руками украинцев, ну, то есть убивать украинцы украинцев. Опять будут я а вообще... А я, а я... я за это, например, вот я услышал эту информацию, я глубоко за это переживаю. Не только а мои. А хотите, а хотите вот. совет? Какой? А чтобы вот эти местные, которые там находятся в Луганске, сами взорвали это все. И вывалили эту всю русскую шваль оттуда. Ну это хороший Такого совет. не получится, потому что все мужики или лежат в канаве, или сидят здесь. А там мужиков Донецкой и Луганской области. Или здесь просто... пошли воевать за Россию. Но сейчас снова начинается нет. проблема Украина, потому что у нее ракеты дальнобойные будут. Ну, вы смотрите, ну, как бы логика. Ну, мы не я можем, просто... мы здесь, но виноваты снова украинцы. Опять же, я говорю, информация, которая идет по телевизору. Вот что я получаю и о чем... Не, я, вам, я вам просто объясняю, да. Если бы Луганск и Донецк не хотел этого всего, то они бы под зад выкопали русских оттуда как последнюю шваль. И все. И Украина им бы помогла в этом. С, те, с тем вариантом, что там в Донецке и Луганске больше 70% русских живут. Политика Путина не прим... а русские уже что, должны убивать русский русского или украинец украинца, вот я этого не понимаю. Уже 70% русских? А сколько в Донецке и в Луганске? 70% было русских, русскоговорящих. Русский, русский и русскоговорящий – это разные вещи, люди. Это ру, разные вещи. Мы считали себя Там русские. Мы считали себя просто русскими. Мы русскоговорящие и русские – это разные вещи. Русскоговорящие считали себя русскими по большей степени. Ну да, Донбасс считали себя россиянами. Да? Россиянами? Потому что ближе к России. Так почему Владимир Владимирович не взял вас, если вы россияне с 2014 года? Вот, в чем проблема? Вот в 22 году он, видать, решил. Видать, решил, да? да, да. Ценой захода в Киев, Херсон и Запорожье, потому что родные русские там, да? в Донецке и Луганске. Логика железобетонная. И долбал по Львову, потому что захотел забрать родных русских, Донецкий и Луганский, да? Это нам неизвестно. Это вам неизвестно? Ну, конечно, вам это неизвестно. Да. Не, ну я, ну, я же аргументирую. Начали за Миколу, закінчили за Петра. Да, да, начали за Миколу, закінчили за Петра. Я все, ну, то есть хотя он решил в 22 году, заходя через Киев, взять родных русских из Донецка, правильно? Ну, нам это непонятно, нас <laughs> ну, не, ну, я спрашиваю. А? Ну, У кого вы спрашиваете? Ну. У людей, которые не разбираются в политике. Которые не разбираются в политике, в войне, которые просто мобилизировали с улицы. Ну, родной Владимир Владимирович. Родной, родной. Ну, я слышу, что как бы «А вы, Владимир, споем сейчас». Ну, родной, да? Ну, так кто виноват? Владимир Владимирович или Украина, что вас забрали с улицы? Войну кто начал большую? Кто войну большую начал? Обе стороны в нашем виноваты. случае в виноват конфликте. майор СБУ, полковник Пасечник, чем, извиняюсь, полковник, чем майор Фиков. У нас была республики пасечная. Ну Я... так претензии ему представляете, а зачем он вас забрал? Для этого ж нужно сначала выбраться отсюда. А вы отсюда можете ставить претензию? Представьте претензию пасечнику. Мы вас отдельно вырежем и поставим это. Нахрена ты пасечник нас забрал на войну? Скажете это или нет? Хм. Я думаю, это он, он этого не услышит. Услышит. Или увидит. Слабо? Вообще хотя бы узнать, где он. <laughs> Ну не, ну вот смотрите, да, вот я делаю все, чтобы вас услышали, да? Ну я же. Да, все будет типа опубликовано. Ну. ну выходит так, виновата всегда Украина, но забирал вас пасечник, и Владимир Владимирович начал наступление. Ну логика где? Ну нас мобилизовал кто? Пасечник? Пасечник. Пасечник мобилизовал. Для чего? Для чего? Для чего вас мобилизировали? Для усиления границ. Где? Донецкая и Луганская область. А где вы стояли? Харьковская. <laughs> Не, ну это анекдот. Вы усиляли там границу в Харьковской области, Донецкой области? Конечно. Конечно. Смешно, да? В Изюме, наверное. Нет. А где? Поселок Яковенко а большой населенный пункт какой-то? Балаклей. Бал, о, Балаклеи усиляли границу Донецкой области, да? Луганской, в моем случае. Ну, Луганской, да, или Донецкой, это там... Купинск уже Луганск. Купинск уже Луганск, да, правильно, ну, прикол. 5 ну, баллов. Ну, стал снова. Опять? Ну, ну, за логикой человека, да, он усилял в Купинске границу Луганской области. Ну, подождите-ка, нас собрали 2000 рыб. Не спросили ни у кого, хотим мы куда-то поехать или нет. Дали пинка под зад и повезли в Харьковскую область. До дома 384 километра через минное заграждение. Делать что? Чтобы я что делал? Ну, нам я, делать что? Не, а я бы, например, сколько человек собрало эти 2000 рыл? Ну, я так подозреваю, что нас собирала группировка побольше. Серьезно? Да. Ну, можно было дать пи***лей. Дать пи***лей, получить пулю в башку. Ну, в Купинске тоже можно было получить пулю в башку. Ну, так можно было получить ну, пулю в башку, получается, и дома. Но ну, нужно было выбирать. А Правильно? Правильно? Ну, со все... стороны военного, то ага. А со стороны военного какая разница уже геи получать? Ну, можно было и дома-то. Но со стороны ВСУ это было бы жестче и реальней, чем со стороны там. Правильно? Без разницы вообще было. Со стороны, со стороны обычных граждан лишь бы вернуться домой. Но виновата в всем кто? Обе стороны. Обе стороны. Да. А 20, 24 февраля 2022 года что произошло? Продолжилось то, что началось 14 2014 года. Началось. А что началось в 2014 году? Конфликт на Украине. Он просто продолжился. Между кем и, и кем? Самым, не самым лучшим образом. Между кем и кем? Где политика проиграла, началась война. Между кем и кем начался в 2014 году конфликт? Если он продолжился. Между Украиной и Россией, правильно? в том числе и России. ДНР, ЛНР, Украина и Россия. Все участвовали в этом. ДНР, ЛНР – это не субъекты. Это не субъектное формирование. Это вы так считаете. Да, я, да. Не, я это понимаю. Я это понимаю. Россия юзнула ситуацию с ДНР и ЛНР, чтобы идти дальше в 2022 году. Украине в свое время предоставили возможность на самоопределение. Почему такого не предоставили для Донецка и Луганска? Какое самоопределение когда? Советский Союз? Да. Или что? Независимая стала Украина. Стоп. Это все было как бы законно и признано, э, правильно? Ну, стоп, стоп, стоп, стоп. Изви... Ну, я, я, я закончу, я закончу. Ну, если вы не знаете подводных камней, это все было законно, легально и признано всем миром. Правильно? Ну, как, как, как, как, не, стоп. Мы снова возвращаемся к тем вопросам, с которыми мы разговаривали с Золкиным. Какой процесс признания автономии, независимости и так далее в Украине? Это все в законе есть. Как он происходит? Кто мне может объяснить? Вот, с украинцев решается на голосование было где? Верховная Рада. Нет, референдум. референдум. Референдум проходит. Народ. Его бы не дали. Тогда бы его не дали. Если бы Луан были республиками, тогда бы они имели опять право референдума и отойти. Как свобода слова, свобода, если человек выбрал. У меня, у меня тогда вопрос. Где Россия была 8 лет? Почему вас не забрала, бедных и несчастных? Где она была? Нельзя она была. А кто б ее... Почему нельзя было? отдал кому? А? Никто бы никому да. ничего не отдал. В смысле? Да это не подконтрольные территории. Это не подконтрольные территории были Украине. Кто на них еще претендовал? Народ. Никто бы ничего никому не отдал. В смысле? А кто держал? Кто держал? Это все равно украинская территория. Нету. Так вам же пофиг признание мира, вам же пофиг. Почему Путин нас забирал? Мы здесь несколько часов разговаривали о том, что Путину ДНР и ЛНР не нужны. Ему и сейчас они не нужны. И вы в том числе не нужны. Он хотел использовать их, ДНР, ЛНР, чтобы Украина не вошла в Европу. И он нас держал вот так, на поводке. 8 лет. И когда понял, что Украина не сдаться, ввел войска. Все. Вот вся логика. Ну, в в НАТО. Куда шла в Украина? В НАТО, что ли? Нет, куда? Да, в НАТО, в НАТО. Кто ее брал? Мы говорили только о ПДЧ. Вопрос времени. Но все равно, время. Все равно Украина была в НАТО. Так я чуть-чуть я чуть -чуть запутался. Проблема с ДНР, ЛНР или с НАТО? Кто-то не отдавал ДНР и ЛНР. Ну, я серьезно... Не знаю, в чем началась эта вся заваруха. Пока Майдан прыгал, о, к Майдану. на месте. Начало все Майдана. До Майдана Все нормально было. Ничего не, не, не было никакой заварухи. Все было нормально. Как только Донбасс захотел, не поддержал политику все украинскую, мы не будем прыгать на Майдане. Все, притащили пушки, танки в Донецкую и Луганскую область. И начали долбить людей. Да, притащили пушки, танки, россияне, да? Согласен? Да, нет. Какие да, россияне? Нет. Украинские пушки и танки, ВСУ. Я еду еду с шабашки, меня оставляют е, воины ВСУ, ты, говорит, сепар поганий, вилазь з машини. Я виліз, пожалуйста. Так ви були сепаром поганим? Ну да. Вы сапер? Собрали деньги, слили бензин, забрали а, мобилку. Мы эту историю уже слышали. На про... ну, мы, мы эту историю уже слышали на прошлом. Я, я говорю глобально эту ситуацию. Давайте глобально, глобально. Давайте с каждого по чуть-чуть и будет глобально. Не, я просто не понимаю. Хорошо. Ну, вот сейчас как решить, типа? Вот теоретически Украина <laughs> отдает ДНР, ЛНР. Что в Запорожье они делают в Херсоне и в других э, этих э, частях страны? А мы откуда это знаем? Стоп, а что Украина не отдала раньше, до этого, до вот этой всей заводы? А вас никто не забирал? Кто вас забирал? нет, а мы жили 8 лет сами по себе. Сами ну, себя... Что, Украина там заходила, что ли? Проходили там локальные столкновения. <clears throat> так а оставался огрызок от Донецкой области. Да, и, и все время стычки Хотели шли. взять контроль над э, кордоном, скажем так, с Россией. Зеленский отводил войска? Были, были попытки. Были попытки. Ну, 100-километровую зону? Да. Линия разграничения? не знаю, долбили. долбили не знаю. Долбили. Я не знаю, куда что отводил, донецких Не, если что, нет, то, что касается Украины, я ничего не знаю, но я видел, что Украина долбила. Я слышал взрывы в Донецке ежедневно упало. Откуда летело, я не знаю. Но, но виновата Украина. Разрушения были. Ну я же не вылез и не посмотрел, откуда летит. Я же не могу видеть, откуда что летит. А давайте спросим россиян, да? Вот, ну, давайте все-таки спросим россиян, да? Вот вы это все слышите, да? Вот мы говорим украинцы. Вот просто скажите свое мнение. Да, вот всегда я там Донецк. где да, пять назад, наверное, кто? Да, ну я тоже запутался, честно, честно вам говорю, потому что они с, одно, с одного тезиса скачут на другой. Да, давайте спросим россиян, вот что вы думаете об этом всем? Вот сидят Донецк, Луганск, почему Россия их не брала и так далее. Две тысячи рыл мобилизовали, но вин, виновата Украина. Ну скажите, ну вот мне просто интересно я ваше. Просто, что до этого я как бы Донецк, Луганск только слушал по телевизору, не знаю, где они вообще расположены. Знал, что на Украине где-то. Э, Стас, Стас, может, он Я сейчас мало чего отвечу. Все. Вы, может? Ну, мы знали, что Донецк Луганск находится находятся, понятное дело, на востоке Украины, но ситуация, которая вообще происходит, и до сих пор вот за столько времени находясь в плену, она в голове каша на самом деле, потому что как бы должны были, должны были разбираться как бы сами. Вот и все. Вот! Должны были разбираться сами, россияне говорят. Россияне. Ну, Спасибо. Почему-то не разобрались. Вот, россияне говорят, те, к которым вы хотите идти, они сказали, чтобы разбираться сама. этом кто? Да, Украина для вас. Пашка, которая тут попала в плен. Это мы видим, видим, в этом. Вот, россияне сами говорят, что разбираться должны были украинцы. То, что я всегда говорю.